Yeah, yeah. I've been thinking about you. Uh, tell me what you need. Tell me what you want. Just tell me, yeah, yeah, yeah 君の好きなラッパーはぶっちゃけ出せあいつもあいつも口だけだぜそれでも一緒にライブへ行こうそう思わせる特別な人、俺といりゃ周りも気づくじゃないでもそんなんも全然リスクじゃない二人の相性ビーストとライムそう思えるくらいに理屈じゃない淡々と過ぎる生活、なんか待ってる君の連絡サンルーフ開けて二人レイバック いつか隣乗せたいメイバック恋かどうかもわかんないぜ次会う時にはもう3回目いつも初対面でワンナイステンこういうのもたまんないね Tell me what you want Tell me what you need どこへ行こう何が欲しい Tell me what you want Tell me what you need 誰といたい君とがいい Tell me what you want Tell me what you need 宿のゴジラビルでムービー表参道に行ってシャーピンそれか湘南あたりをクルーズン何もしないのもそれでいいね二人でバーデンブージー真っ赤な靴底ルブタンシューズに俺は変わらずに黒のフーディー爆買いしようぜグッチルイそれでも噂通り女癖の悪さなら病気上手に嘘はつけない Sorry だけど頑張ってみるよベイビー 俺らのこんなストーリー精一杯向き合うよシャーリー夜が明けたらいつもの通り君に送るグッモーニング Tell me what you want、uh, っと教えてよ何が好き俺は大嫌い夢の国だけれどももしも君が好きって言うならできるよ好きなふり <laughs> くだらねえかぶりもんかぶってバカみたいな列にも並んで食いたくないようなチュロス買って行こうぜ明日明後日 Tell me what you want Tell me what you